10, практически в 10, в 10 раз больше, чем базовая частота в случае толкования по Аптону. И как бы в очень-очень много раз больше, чем базовая частота в случае толкования по SPSS. Сейчас мы работаем в рамках SPSS, поэтому это для нас базовая частота. Итак, 23 там, примерно в 40 раз больше, чем Базовая частота в толковании из PSS. Какой вклад, какую добавочку вносит а, эффект взаимодействия x1 и y1 в то, что данный профиль x1, y1, z5. Ой, я да, я ошибся. z5-то он, вот он. Поскольку мы все время добавляем то, чего не хватает в соответствии с контрольной группой. Например, здесь у нас z5, здесь у нас, например, здесь у нас y не хватает. Соответственно, это y, относящийся к контрольной группе, то есть y3. Итак, у нас профиль, с которым мы сейчас работаем, это x1, y1, z5. Но я забыл, что у меня по z как раз последняя категория пятая, а не третья, поэтому я и ошибся. Итак, вот, эту мы, вот этот профиль мы смотрим x1, y1 и z5. Вот выделена зелененьким частота. Но ну, она, соответственно, не в 40 раз больше, но она больше где-то примерно в 17 раз. Да, она в 17 раз больше, чем базовая частота здесь. Итак, все-таки 17 раз это тоже разница большая хоть и не 40, но 17. Итак, смотрим, какой вклад вносит именно взаимодействие x1, y1 в то, что частота интересующего нас профиля в 17 раз больше, чем частота базового профиля. Маленький вклад вносит, всего лишь 0,13 величина эффекта, берем экспоненту 1,13. То есть все остальные эффекты мы домножаем на базовую частоту, вот эту. И еще надо нам домножить на 1,13. Это вот, собственно говоря, роль вот этого сочетания. Следовательно, мы делаем вывод, что это сочетание вносит маленький вклад в отклонение исследуемой нами частоты от базовой. Маленький вклад. Мы ну, посмотрим на большой вклад. Вот. А, один из немногих а, один из немногих эффектов, который значим. Ну, правда, он